हे हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है best shampoo for hair fall and dandruff अब आप बोलोगे कि आप तो जो भी वीडियो बनाते हो मैं सबको बेस्ट बता दूँगा तो येस मैं शैम्पू के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने अच्छे अच्छे शैम्पू बताए जो बेस्ट थे बट डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट शैम्पूज होते हैं वो उनमें से कौन सा बेस्ट है वो मैं आज आपको बताऊँगा तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ हेयर रोमिक्स का anti dandruff shampoo which specially work on seborrheic dermatitis like आपका जो स्कैल्प में आपने बहुत सा देखा होगा दाने वाने हो जाते हैं और uh, खुजली होती है लाल लाल से दाने पड़ जाते हैं बहुत सारे और डेंड्रफ में जो होता है वो जनरली फंगल इन्फेक्शन तो फंगस जो ग्रो होती है वो वहाँ पे फ्लेकिंग करती है और दो टाइप की डंडफ होती है ऑयली एक होती है ड्राई तो ड्राई मतलब तो झड़ती रहती है और ऑयली वहाँ पे बहुत गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है तो आप खुजाते हैं तो नाखून में भी निकल के आता है डेंडर और डेंडर के कारण आपको बहुत सी दिक्कतें और भी हो सकती हैं कई लोगों को डेंडर के कारण हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हेयर फॉल और डेंडर के कारण एक्ने भी होते हैं because which is forehead पे आने लगते हैं वो डेंड्रफ इंड्यूस होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है फंगल के कारण जैकने कॉज होते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके पास दो शैम्पू हैं और सिलेक्शन आपको कैसे करना है अच्छे शैम्पू के लिए आपको अगर डेंड्रफ प्रॉब्लम है तो आपको वी आर एच कंपनी का ए डी आर शैम्पू जो है ये आपको एंटी फंगल शैम्पू है बहुत अच्छा शैम्पू है इसमें आपके फंगल इन्फेक्शन को वहाँ पर जो सेल वॉल बनाने नहीं देता फंगस को जब आप इसको अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो फंगस होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है उसका जो सेल वॉल होता है उसमें उसको बनाने न्यू सेल वॉल बनाने नहीं देता है जब उसकी न्यू सेल वॉल नहीं बनती तो वो मर जाता है तो हमारा काम है टेंडर्फ को फंगल इन्फेक्शन जो के फंगल जो फंगस है उसको मारना तो फॉर एग्जाम्पल सेम सेम आपके घर है घर की छत को अगर हम निकाल दें तो क्या होगा आप प्रॉपर्ली नहीं जी पाओगे तो हम इसमें यही कर रहे हैं हम उसके सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे उसको ग्रो नहीं होने देंगे तो ये आ, ये आपके स्कैल्प को हाइड्रेट भी करेगा मॉइस्चराइज भी करेगा साथ में साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो रहा है किचिंग हो रही है खुजली हो रही है मतलब बहुत से लोग होते हैं डेंडफ बहुत परेशान होते हैं मैंने बहुत से लोगों को देखा है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस भी करेगा अगर आप डेंड्रफ के कारण आपका हेयर फॉल हो रहा है डेंड्रफ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल के लिए अगर आपको प्रॉपर डेंड्रफ हो रही है तो बहुत आपका ज़्यादा हेयर लॉस होना चालू हो जाएगा तो ये specially dandruff anti dandruff shampoo है which work on your fungal infection itching अब कोई इशू है उसको इसको लगाने का जो तरीका है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको बाल गीले करने स्कैल्प में लगा के पाँच मिनट मसाज करनी है एंड पाँच मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद और उसके बाद वॉश करना है हफ्ते में तीन दिन लगातार लगाना है उसके बाद आपको हफ्ते में दो बार या हफ्ते में एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हो तो इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई हैं और जो कि आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट कहलाते हैं जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें डलते हैं वो वहाँ पे एक्टिवली जाके वर्क करके टेंडरफ से फाइट करते हैं तो स्पेशली हमारा ये जो शैम्पू है वो स्पेशली टेंडरफ के लिए है और इसके बाद मैं आपको शैम्पू उसके एम आर पी है चार साढ़े चार सौ समथिंग की है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छा वी आर एच का स्टेम स्कैल्प स्टेम थेरेपी का शैम्पू है which is anti hair fall shampoo अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है due to different reason not because of dandruff और बहुत से रीज़न होते हैं हेयर फॉल के लाइक like, uh, आपने कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो उसके बाद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है या आपको टीलोजन या एनाजन फेज को जब लाइफ uh, होती है बालों की एनाजन कैटेजन टीलोजन एनर्जन फेज में बाल ग्रो होता रहता है कैटेजन में इंटैक्ट रहता है और टीलोजन में फॉल आउट हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि आपके टीलोजन फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है या कैटेजन फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है तो बाल फॉलिंग चालू जाती है तो ये उसको भी शॉर्ट कर देगा शॉर्ट कर देगा यानी एनाजन फेज को एनर्जन फेज को बढ़ा देगा और टीलोजन और कैटेजन फेज इसको शॉर्ट कर देगा तो और ये आपकी डेंसिटी और वॉल्यूम को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा तो अगर आपको चाहिए कि डेंस बॉल चाहिए तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ करिएगा और बाकी इसमें जो स्टेम सेल्स हैं स्टेम सेल्स हमारे सेल को स्कैल्प में जाके जो हेयर फॉलिकल होता है उसमें जाके वहाँ पे ग्रोथ को प्रमोट कर देता है ये आपकी ग्रोथ को भी बढ़ा देगा खैर कोई भी शैम्पू है वो एक लिमिट में वर्क करते हैं ऐसा नहीं कि आपने लगाया और आपके बाल लंबे लंबे जाएंगे साथ में आपको इंटरनल मेडिकेशन भी लेना पड़ेंगे अगर आपको कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको उसके लिए उसकी मेडिकेशन लेना पड़ेगा along with these shampoos along अकेला शैम्पू से बाल झड़ना रुक जाएंगे बाल उग जाएंगे ऐसा नहीं होता है तो इस बात को समझिएगा और क्योंकि डेंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है तो मैंने इसके ऊपर ये बहुत अच्छा शैम्पू मुझे लगा जो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही वर्क करना स्टार्ट कर देता है आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में फ़र्क दिख जाएगा कि आपकी डेंड्रफ कंट्रोल होना चालू हो गई है इसको आपको मैंने फिर से बता देता हूँ लगाने का तरीका लगातार आपको तीन दिन लगाना है कंटिन्यूशन में पाँच मिनट लगा के मसाज करना स्कैल्प में ऐसे ऐसे ऐसे होता है और मसाज करने के बाद आपको उसको छोड़ना है पाँच मिनट के लिए उसके बाद वॉश आउट करना है तो ये वाला शैम्पू है साढ़े चार सौ का और ये शैम्पू है फाइव सिक्सटी फाइव का ये मिलेगा कहाँ पे ये मिलेगा आपको W W W W dot less comic dot com पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हो कोई भी इशूज़ है आपको तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो मेरी आई डी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा और आपके डेंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो शैम्पू लाया उसको कैसा लगा आपको इसका रिव्यू यूज़ करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा मैं आपके रिव्यू का वेट करूँगा और उम्मीद करूंगा कि आपकी टेंशन खत्म हो जाए तब तक